Hey Leute, ich hatte bis jetzt doch nicht die Gelegenheit, jeden einzelnen von euch zu danken. Denn vor gut einer Woche haben wir die 100 Abonnenten-Grenze erreicht und das innerhalb eines Monats. Und dafür danke ich euch allen von ganzem Herzen. Mein nächstes Ziel sind deswegen die 1000 Abonnenten und jetzt seid ihr wieder am Drücker. Und wie könnt ihr mir helfen? Ihr könnt mir helfen, indem ihr so vielen Leuten wie nur möglich dazu bringt, mich zu abonnieren und wenn wir dann am Ende die 1000 Abos erreichen, habe ich mir gedacht, dass ich zwei von diesen Action-Kameras verlose, die ich auch in meinen Videos verwende. Die Teilnahmebedingungen seht ihr unten in der Beschreibung und ihr könnt mir natürlich auch schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt. So, ich will euch jetzt nicht länger aufhalten. Viel Spaß bei dem Video. Guten Morgen Leute, ähm, da ich am ersten Tag keine Führung gemacht habe durch das ganze Haus, mache ich das jetzt. Ähm, wir haben das Haus bei Airbnb gebucht, ähm, aber jetzt fangen mal an in Dominiks Hello. super Schlafraum ja, mit Balkon, Aussicht auf die tolle Nachbarschaft und ja, PC mit der geilen Dusche. So, dann ein Gäste-WC mit einem Gäste-Bett und einem Gästezimmer, wieder mit Balkon. Hier ist der Eingang. Dann haben wir eine ganz große Küche, auch mit Herd und Kühlschrank. Okay, wir haben jetzt nicht das Geschirr abgespült, aber das machen wir gleich jetzt. So, ein ganz großer Wohnraum. Dann das größte, wie wir sagen, das größte Schlafzimmer hier mit wieder den Bad, die Dusche und dann der Veranda. Wie ihr seht, das ist das größte hier mit einem super Ausblick aufs Meer, auf die ganzen Fischerboote und die ganzen Fischerhütten. Ja, also das war die ganze Tour durchs Haus. Es folgen mehr. Ich habe ich, ich hab schon von Anfang an normalerweise die ganzen ähm, Touren gemacht durch die Hostels, aber wie ihr bekanntlich wisst, sind die Dateien gone, putsch, weg. Ähm, wir fahren dann bald los, um halb elf würde ich mal sagen, nach Koyao. Yay, das ist dann die größere Insel. Wir ähm, haben dort dann ein Bungalow, also sogar zwei Bungalows für eben uns vier und erkunden dann die ganze Insel dort. So, wir haben jetzt ausgecheckt und sind auf dem Weg zum Pier und fahren dann rüber nach Koyaye. Ähm, Haben wir noch eine große Tasche? Uh, yes. yes, I go for uh, uh, the test next to me. But you have a license? uh not yet. <laughs> like reggae music? Yeah, any kind. Is, uh, is there a reggae scene in Thailand? Oh! uh, <coughs> <coughs> yeah, sure. Gehst da? Ja. Alright. Seht ihr den Strand? Wir werden wahrscheinlich jeden Morgen oder heute auf den Strand gehen, aber dieser, dieser Sand, diese Sandbank geht von hier bis da nach hinten. Also die Leute da hinten gehen alle, gehen am Wasser. 9 Uhr und 12 Uhr. Ja. 1200 Gut, Jakob hat jetzt schon die Tickets gekauft ähm, für co BP. Die waren aber recht teuer, die haben 30 Euro pro ähm, Karte gekostet. Ja, das wird dann ein Speedboot sein. Das heißt, wir werden wahrscheinlich... Ein Boot, auf dem man Speed nehmen kann. Das ist natürlich nicht. Ähm, das ist drehen, ich will, dass es drin bleibt. Okay. Ah, und wir haben es, glaube ich, erreicht. Das werden wahrscheinlich unsere Bungalows da hinten sein. Das ist unser kleiner Pool. Das ist unser kleiner Pool. Ziemlich nett. Yes. Gut. Gut, wir warten jetzt. Ähm, ich glaube, das ist ein Restaurant oder so auch vielleicht das, äh, dieser Check-in-Point, aber irgendwie kommt da keiner. Oh, die haben gesagt, wir sollen kurz warten. Ha haben sie das gesagt? Ja. Haben sie das wirklich gesagt? Ja. Nein, ich habe nicht zugehört. Ich, ich höre nie zu. Das ist auf Kamera, gell? Ja. Oh, das ist perfekt, auf das habe ich mein Leben lang gewartet, dass die Kamera zu haben, wirklich. Gut, das ist unser Bungalow, komplett mit Bambus verkleidet. Ja, klein, aber fein, würde ich mal sagen. Yes. Hier hinten ist dann das Bad, muss ich sagen, im freien Himmel. Mit der Dusche. Und ja, da bin ich. Gut, unser nächster Plan sieht so aus, dass wir jetzt hoffen, dass es bei, unserem, bei unserer Anlage Essen gibt. Also wir haben jetzt irgendwie so die Vorbereitung für ein Buffet gesehen. Dann holen wir uns einen Scooter und begeben uns wahrscheinlich äh, zu, dem, zu dem Strand, wo wir vorher angekommen sind mit dem ganz weißen Sand. Und verbringen wahrscheinlich den ganzen Nachmittag auch dort. Gut, ähm, ich habe jetzt geglaubt, wir sind wahrscheinlich unter uns und es ist komplett ruhig. Aber irgendwie ändert sich gerade die Lage und es kommen hunderttausende Leute zum Essen. Wir haben echt gedacht, dass das ganze Buffet für uns gemacht worden ist und es ist eine komplette ähm, Touristenbande gekommen und anscheinend war das für die. So, nach ein paar Drinks und was zum Essen werden wir jetzt auf den Strand fahren. Davon müssen wir noch ein bisschen tanken, weil wir jetzt ziemlich leere Mopeds bekommen haben. Die Festmark kommt nichts an. Also, du bist ja, aber die Bremsen gehen nicht. Ja, ja, unsere Bremsen gehen nicht. Bist du auch? Ja, auf der Stirn erwischt. Sind echt WLAN. Genauso bringt man sich um. Ich freue mich echt, dass ich heute die ganze Kamera putzen muss. muss morgen auch machen. Oh, wenn wir da wieder fahren werden. Oh, ja. oh scheiße. Ja. Wow. Ja. Warte, oh, warte, pass auf. Oh. Ja. Ja. Alles gut mit dir? Ja. Oh. Ah. Bei mir schon, ja. Alles okay? Ja, okay. ja, ja. Bei mir schon. Oh, Scheiße. Okay, okay, okay. Äh, das war Linse es hin. Wirklich. Nein. Scheiße. Ja, die Strecke ist wirklich. Sag mir deinen Namen, Dominik. Du bist aufgeschifft, gell? Ja, aber nicht zu arg, oder? Halt ins Salzwasser. Ja. Nachher gehen wir dann Desinfektion drauf. Okay, äh. Komm, er lebt doch für. Wir sind, ihr habt, ihr habt es gerade bemerkt, wir ja. haben jetzt gerade einen kleinen Unfall gehabt. Ja, durch diese, man sieht es vielleicht nicht, aber es sind ein paar Hügeln hier überall. Oh, und ja, ähm, mich hat es ein bisschen erwischt, Dominik hat es auch ein bisschen erwischt. <laughs> Aber hey, die Linse ist okay. Das ist, das ist die Hauptsache. Sonst könnte ich jetzt nicht filmen. So, wir tauschen Bikes, wir müssen weil das Moped vom Dominik nicht geht, beziehungsweise die Bremsen vom Dominik nicht gehen. Also, auf ein neues. Ready? Mit dem Jakob. <laughs> Alles mit. Ab Okay, mein erstes Mal äh, ein Unfall mit einem <laughs> Bike. Ja, meine erste Reaktion war wirklich, dass ich Sorgen gehabt habe um die Linse und nicht um mein, um mein Knie oder mein, meinen Ellbogen und ich finde das gerade echt <laughs> schlimm. Ähm, ja, aber der Linse geht's gut, äh, meinem Knie geht's auch gut, Dominik geht's gut. So, ähm, Dominik und ich waren jetzt gerade im Wasser und das Lustige ist, dass man hier über den ganzen Strand, also wirklich über den ganzen Zipfel, ähm, so weit ins Wasser reingehen kann, also ich glaube 20, 30 Meter. Man kommt trotzdem <clears throat> immer noch nicht über die Schultern mit dem Wasser. Das heißt, es kommt immer so bis zur Hüfthöhe oder bis zu den Knien. Ja, das Wasser ist jetzt nicht kristallklar, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es vielleicht aufgewühlt worden ist. Aber das stört jetzt auch nicht. Also das ist alles naturbelassen, wie schon gesagt. Der Boden ist komplett weiß. Und ja, einfach nur schön. jetzt haben wir den Sonnenuntergang erlebt. Ähm, wir waren im Wasser kurz, bin kurz mit der Drohne geflogen und wir werden jetzt wieder äh, in unsere Bungalows zurückkehren, uns anziehen, duschen und dann uns irgendwas zum Essen suchen. Also entweder Restaurant oder gleich bei uns äh, bei der Unterkunft. Nämlich das Essen war ziemlich gut heute, nur etwas wenig. Das heißt, Bungalow, Restaurant, schlafen gehen und bis morgen. Das war mein erster Tag auf Kuyaye. Hoffentlich hat euch das Video wie immer gefallen. Wenn ja, gebt mir ein Like. Vergisst nicht, mich zu abonnieren und ebenfalls nicht auf das Gewinnspiel von Anfang dieses Videos. Genaueres findet ihr in der Beschreibung. Mein Name ist Max von Exploring Atlas. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Also wie jeden Tag habe ich jetzt wieder mein, mein ähm, Chicken Sweet Sour. Der Dominik hat sein Club-Sandwich und äh, Jakob, ja, Jakob hat sein Fish and Chips. Das sind Fish and Chips? Ja. Mhm. Nicht? Nein, das ist ein Schnitzel. Huhn ist das. Will. Sehr thailändisch.